Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный фраг белого цвета. В нашем интернет-магазине вы сможете найти несколько вариантов э, детских фраков, как белого цвета, так и черного. Э, сегодня мы рассмотрим одну из моделек белого цвета. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Индивидуальная у нас полиэтиленовая упаковочка. И давайте посмотрим белый фраг. Товаре у нас визитка нашего интернет-магазина Grand Star.ru. True. Посмотрим, из чего состоит комплект. Товар у нас входит вот такая вот жилеточка на пуговичках. Жилеточка расстегивается. Вот можете увидеть то, что здесь все расстегивается. Вот так вот. Внутри у нас белоснежная подкладочка. Мягкая, здесь все атласное, атласное, а здесь костюмная ткань. У нас здесь как имитация кармашка, естественно, никакого кармашка нету, просто имитация. Белые пуговички у нас три штучки. Вот так вот выглядит это. Вот такая вот жилеточка. В комплект у нас входит вот такая белая бабочка с черной окантовкой у нас. Бабочка на резинке, то есть э, абсолютно под любой размер подходит. Удобно то, что на резинке можно регулировать. Такая бабочка. В комплект входит атласный пояс у нас белый на липучке. Можно регулировать тоже. Очень удобно. В комплекте у нас идут белоснежные брючки. Брючки со стрелочками можете посмотреть. Вот такие вот белые брючки. Сбоку они на молнии и на пуговичке Вот здесь пуговичка и вот молния. То есть обращаю ваше внимание, что не по центру, как обычно, а просто сбоку. Вот так вот выглядят штанишки. Здесь как имитация молнии, но ее нету, она сбоку. И сбоку также вставлена в штаны резиночка, то есть по талии регулируется у ребенка что очень удобно тоже. Такое редко можно встретить, но здесь очень удобно у нас. Такие белоснежные брючки у нас. И в комплект помимо брючек у нас входит еще сам вот такой вот фраг. Белый фраг, длинные рукавчики. Здесь все у нас внутри прошито, подкладочка, все на подкладочке. Атласный у нас белоснежный воротничок Внутри белая подкладка, сверху костюмная ткань у нас. Тут даже плечики есть, вот если через видео будет немножко видно, они просто такого не беловатого цвета, а внутри такие желтоватые обычные плечики, то есть э, все как в настоящем костюме. Сзади выглядит фраг у нас вот так. Вот фраг. А здесь у нас атласная ткань. С одной стороны у нас костюмная, с другой атласная. Вот полностью набор, то есть штаны, брюки, фраг, под низ жилеточка у нас одевается, пояс и бабочка. Если вам понравился данный набор, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.